Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Writer. Nous désirons écrire un texte le long d'une courbe. Dans la barre d'outils Dessin, choisir l'outil correspondant au résultat souhaité, par exemple une ligne à main levée. Dessiner, double-cliquer sur la ligne pour frapper le texte, dans le menu Format, Objet, Fontwork, sont proposés différents effets d'alignement et d'inclinaison du texte, l'orientation par rapport à la ligne, alignement gauche, centré, droite, taille automatique, espacement par rapport à la ligne, possibilité de masquer ou non le contour, c'est-à-dire la ligne sur laquelle a été dessiné le texte, possibilité d'appliquer un contour au texte ainsi qu'une ombre en choisissant la couleur.